vídeo aqui com o Eric, que tá aprendendo português há dois meses. Aí como vai? Dá uma recomendação pra galera que tá aprendendo português agora no Instagram, no YouTube. O cara tá aprendendo português há dois meses, eu tô impressionado aqui com o nível dele. O que você faz pra aprender mais português? Fala aí. Oi galera, como vai? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo ótimo? Aqui com o Felipe é meu amigo do Brasil. E ele uma motivação para mim, para mim aprender português. Ainda que agora eu não falo perfeito, é uma das melhores coisas é que você pode mudar do jeito que você faz as coisas, né? Como que, é, por exemplo? Por exemplo, agora ah, eu escuto muito música do Brasil, mas isso é o dia todo. Imersão, imersão. É um, a imersão do tempo que você faz, é o melhor que você pode fazer para você mesmo. E como é que eu, e como é que eu faço para conhecer pessoas do Brasil e praticar o que eu estou aprendendo? Uh, eu comecei com um aplicativo que okay. é standard, uma coisa assim. Tandem, assim. ok. Tá Tandem. Uhum. Então eu comecei, eu lembro que no, no princípio, ah, no começo, no começo, no começo eu não falava nada, eu não, eu não tinha ideia do que eu estive fazendo. Então, o melhor jeito é que ainda se você não fala um idioma, uh, você vai, falar, vai, ten, vai tentar falar com pessoas que, que que você vai começar a aprender um idioma. Então, se elas falam algo, alguma coisa com você que você não sabe, você tem que procurar a, ah, as palavras, o jeito que eles falam. Na internet, e de, Google, tá. você, você pode fazer perguntas para eles e depois você vai, vai, vai, vai recordar, vai lembrar. Vai depois, lembrar, claro. Vai, vai lembrar e depois você não, não vai esquecer. Então é por isso que, que por dois meses que eu só tenho falando português, eu escuto música do Brasil, eu conheço música? essa qual, música. Qual música você escuta? Eu gosto muito do sertanejo e uma coisa que eu falei com um amigo aqui agora é que quando eu tinha só como duas semanas tentando falar português, uh -huh eu, eu gosto de ocasional, né? Então, uh, eu cantei, uh, eu procurei as melhores músicas do Brasil, eu, eu procurei uh, 2050, de Luan Santana. Não conheço. Você não conhece, não mas conheço. eu muito. <laughs> Então, já sabe cantar, aprendeu a cantar. Eu, já, eu conheço, foi a primeira música que eu cantei no Brasil, e quando eu, eu falei com uma, com uma pessoa do Brasil, que eu, que eu falei pra ela, você conhece essa música do Brasil que eu, que eu encontrei? Não isso não. Mas, mas ela falou comigo, pai, você está cantando, você está cantando português, mas com sotaque da, ah, é, da, espanhol. espanhol. Mas é normal, porque eu só tinha 15 dias de falar português. Mas já 15 dias e já estava tocando música em português. Porque eu procurava por a letra, por tudo, e, tal, outra, tratava, tentava, eu tentava, tentava rezar, ainda que eu não sabia nada. Então, é. depois disso, eu comecei a, a lembrar as palavras, a, como eu tinha que pronunciar tudo bem, ah, sotaque e tal. Sotaque, tudo bom? Beleza, última recomendação aqui pra finalizar que meu braço já tá doendo. A última recomendação é que se você realmente quer falar português rapidamente, você tem que esquecer tudo que você fez anteriormente para falar no jogo. Você a metodologia tem... tradicional, de memorizar, não sei o que, não, Eu acho que não é mais que memorizar, é mais uh, ah, procurar as, as, palavras que você quer dizer em seu idioma. Ah, ok, beleza. Então, então por exemplo, eu quero dizer, eu, eu quero comer pescado, por exemplo. Então, eu quero comer peixe. Ah, então, okay, você vai começar. Você já aprender palavras e expressões de acordo com a sua necessidade. Sim, Seria. correto, correto. Beleza, beleza. Então, quando você quer dizer uma coisa, você já vai lembrar mais facilmente o que você quer dizer, porque é uma coisa que que você quer aprender porque você quer, né? Então, okay. é por isso que eu agora posso falar um pouco melhor e uma tá coisa que eu... muito bem, né? tá fala muito bem. então, uma das coisas que, que, que eu gosto de fazer, que, que isso é procurar música do Brasil, Bacana. tentar cantar música do Brasil. Agora eu tenho como quatro músicas em português. Já toca? Eu já estou no compilado. Bacana. Então eu estou procurando mais e mais cada dia. E é um processo. Mas se você não começa o seu processo, você nunca vai aprender. É Isso aí demora, demora. Então, beleza, galera. Abraço pra vocês, espero que vocês aproveitem aí as dicas. Valeu, Eric. Pura vida. Muito bom. Valeu. Pura vida. Pura vida. Aqui na Costa Rica. Uh! Valeu. Tudo bem? Tudo certo? Um, dois, três, vai! Meu Deus!